Khasiat petai yang luar biasa membuat kita ketagihan. Petai, atau petai dalam bahasa latinnya Parkia speciosa adalah buah yang akrab dengan baunya ini ternyata menawarkan berbagai kandungan serta manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Di dalam petai terkandung protein empat kali lebih banyak dari buah apel, kemudian karbohidrat dua kali, tiga kali fosfor, lima kali vitamin A serta zat besi yang lebih besar dari apel. Oleh karena itu petai mampu mencegah atau bahkan menyembuhkan penyakit-penyakit seperti di bawah ini. 1. Depresi, petai termasuk triptopan, yaitu sejenis protein yang mengubah tubuh menjadi serotonin. 2. PMS, premenstrual syndrome. Kandungan vitamin B6 akan mengelola kadar gula darah. 3. Anemia, Sarat akan zat besi petai dengan mudah akan mendorong terciptanya hemoglobin dalam darah. 4. Sembelit, petai kaya akan serat, Selain itu efek antasid dari petai akan meningkatkan fungsi dari pencernaan Anda.